моря нельзя. Так, друзья, всем привет. Э, отвечу на вопрос насчет Стас, коли буде про ангар ролик. Про ангар буде в те время, як ми трошки е, розберемося із тюленями. Їх осталось, зараз покажу скільки, їх осталось всього-навсього у нас на на ці ближайші 10 днів 6 штук. 6 штук уберемо і потім я подивлюсь по погоді після Нового року. І якщо погода буде більш-менш нормальна, то займемося ангаром. Ангар він нікуди не убіжить, він стоїть, увесь матеріал є, ось брус лежить на обрешетку, на кришу. Треба, кстати, накрити. Е, є профліст. О, це миша нарила, гніздо, диви. Є профліст, то все є, тільки бери і роби. Саме головне, що все, весь матеріал є, купляти не треба, тому що ціна у нас така колебляща. Е, а воно все лежить. І я ну, не спішу, у мене душа спокійна, що закончу саме основне це убирати їх на м'ясо і реалізація. Пойдемте, я вам покажу самих тюленей і покажу по поросятам по кашлю. А тут, а тут, а зараз уберемо і дойдемо, все, я покажу потім бо там е, багато вопросів задають, покажи те, покажи посадочне місце, покажи, як, яка труба, на чому воно стоїть, як воно кріпиться, якщо е, все покажу і все розкажу. Ну Тут ви знаєте, ферми поварені, осталось таке, що мілочі життя, я це називаю. Саме головне, е, хребет стоїть, каркас, кості, а м'ясо наросте. Вон Боря не дай збрехати, іди сюди, дядь Боря. Сідай, сідай тетя Ася і дядя Боря. Так, все, розбігаємося, біжимо. Тут може темно, бо вже начало четвертого. Так, тюлені. По тюленям, що у нас осталось, жевжечки ви мої, а? Глашка, машка. Що я тут рішив? Тихо! Тихо! Е, в мене тут три кабана, я посчитав. Три кабана е, такі світлі, рижі. Боря, тікай, бо Боря може гавкнути зараз на них. Три кабана я оставлю і одну свинку. Одну свинку, не знаю яку, думав лінду. Ну Лінда вже не така ручна стала. Виросла, ось вона, походу, йде. Лінда, йди сюди. Оце Лінда, ось. Ось Лінда. Ліндулька. Підеш Лінда така крупненька стала. Ех, ви мої левжики. Чотири штуки оставлю на Новий год, а шесть уберу. А чотири туди насиплю в кормушку, їх перегородку сюди поставлю і там буде 4. А всі оці 3, 2, е, я все 30 штук, 22 штуки оттуда перегоню сюди. Поки побудуть, поки я цих уберу. І потім уберу перегородку і цих всіх розпущу. Як виводить оцих, бо в мене ж там дрова лежать, де двері вольєр. У мене ж перегородка, вона робота, як двері. Я тут зніму із зацепів, а там буде. І просто отак, допустимо, оці відкрив і перегородку так раз. І з цієї половини я їх виводю, а ця закрита. Потім перегородку назад туди защелкнув, це закрив. І все. Це так, як я буду виводити 6 штук, тих, що... Ой, 4 штуки, що оставлю вже на 2023 рік. Вони всі однакові. І що, як я й казав, оці менші, це ж ті, що менші в нас на 20 днів, вони по весу в основному лучше, ніж навіть були ті, що старше на 20 днів. Тобто ці получше кантори. Ну я вам і казав, що вони будуть получше. Ой, та тут а так уже доверху осталось. Чуть-чуть. Вон, чуть-чуть, вообще сантиметров, наверное. Сейчас я даже покажу. І оце 6 штук уберемо і потім я вже більш свободний буду після Нового року. У мене таке буде корми та відкармлюй і і займайся стройкою. Стройка нікуди не діне. Все є, все, і, е, все на місці. Саме головне, що весь матеріал є. Ну і время у нас є. Время це мені треба ангар на наступний год на уборку. Ми його по-любому укриємо, обшиємо, все зробимо, на весною зальємо, забетоніруємо там чи заасфальтуємо, подивимося по цінам, що буде. І і що, і будемо висипати зерно туди. І не будемо вже тягати на своєму горбу по 50 тонн, як в цьому році. Все постепенно. У мене плани там грандіозні, ліж би сил нам все хватило. Так, а ну давай. Та тут вік буде, мабуть, чи ти там будеш? Холодно. А, холодно. Ну йди погрійся сюди. Ну якісь, ви прямо... А, ну, гей, прямо на глазах ростуть. Іди. Ось. Ось воно взагалі зверху, вона. Де? Ну зараз я покажу отак. Так, скільки набрато, ось верх. Верх щільових це палець мій. Ось. Верх щільових. Ось сама плита. Ну то есть, вообще получается. Тікай. Сантиметрів 10. А, це я поп... Це я поп... Вода, ну да, да. його тут викачується так. Даже, наверное, машину не надо. визивати. фекальний насос кинув, викачав, та і все. Да, вода одна. І тут же нема ні опівок, ні стружки, ні де нічого. Тут одна вода. Деякі. Все, нема. Ото що тюлені було завалено, ходить було ні. Ось вам скільки їх? 10 осталось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. десять штук. Дивіться, які вони проти мене. А ну йдіть сюди. Ось отакі вже. Темніші. Мі! А це кабан, да, Вік, оцей рижий. Да. Оце ми його оставимо. Ну я кабанів оставлю. Оце, а, це теж темний кабан? Кабан. О, да, раз, два. Тишу. О, три. Ось він теж. Третій. А, раз. Так їх більше кабанів. А то кабан. Оце. Три. Ну, три кабана, да ні, я думав, може чотири кабана. Три кабана і одну свинку оставимо і все. Та, чорі їх навіть не видно. Я раз читав, думав, що е, тобто, чого ошибся. Не видно одну, лежить я там в темноті, як це, як нігрітоска. Да? О, диви, яка лінда стала. Кілограм 150 з чим-то я вже їх бачу, отак я як екстрасенс. 155, 153, 160, 158, 145. Отак я вже на свиней дивлюсь. Я вже не дивлюсь, так, я зразу у мене кілограми в голові. Ну все одно, друзі, я вам скажу тяжеленько, тяжеленько. Е, не то, що різать, взагалі різать, е, приймати закази сортировать, воно ж кожен індивідуальний, тому те треба, тому те, тому те. А буває трьом треба щось одне, і оце починаєш. Те є, того немає. Тобто не так воно все просто. Я подробності не буду розказувати, потім розкажу, як це все закінчиться. Бо є і хороші моменти, в основному хороші, приятні, і все добре Є і трошки неприятні. Бо люди не всі в нас, е, ну як всі люди різні, є люди, так сказати. Ну, тоже не буду нічого казати. А так взагалі, ну, тільки хороше і позитивне. Все хорошо. <clears throat> Жалоб від людей, хто бере, не поступає, це саме головне. І вже заказують, Уже заказують за цих з маленьких наперед. Наперед записуються. Це ті, хто попробував, є такі, що вже і два рази брав, і записуються вже наперед. Тобто все сработало, як я і хотів. Чим більше людям ми відправимо посилок, тим більше в нас залишиться постійних покупателів. А постійні покупателі вони остануться постійно. Я що так уверенно, там, хто думав, що я просто кажу нічого робити, ні. Я уверенно заявив, хто пробує наше. Проходить время, опять дзвонить или приїжджає і опять треба наше. Я кажу, а що таке? Та брав я і там, і там, і там, ну не те, не сравнить. І все, я це знаю, що так воно буде. Людина взяла, попробувала все, пройшло время. Та не буду я заказувати, піду куплю. Пішла, купила, не те, другий раз, не те, третій, не те, а потім, та давай закажемо. Ото воно і все. А воно в голові залишається пам'ять, які які вони вкусні. Це наші водолазки. Лучше немає по всій Україні, чим оце у нас. Ну, ви скажете, та ти бо твої ти хвалиш. Возможно, ну е, багато факторів на це впливає. Я просто все не розказую, тому що Е, конкуренції багато. Я б може б що розказував таке, ну є люди, які я не хотів би, щоб узнавали всякі мої, так сказати, бізнес-ходи. Тому не все так просто, як воно кажеться. Ну а так що, я тільки радий, що вам подобається, все добре. Ось оце ще 6 штучок уберемо, 4 останемо. Це що по тюленям. Вже слідуючий ролик вийде про тюлені, мабуть, їх буде вже 4. Ну і будемо потім вимиємо теж клітки, вимиємо стіни, попідбілюємо, беремо цю всю. Ось дивіться, тут постійно свині. Дивіться, що е, на стінах все сухе. Все сухе. От сарай набитий ними був і завжди тут все сухе. Єдине, буває мокрий потолок це ось оцей уголок. Ось оцей. А ось воно і видно. Чого він мокрий? Тому що тут ось приток стоїть, холодний воздух. І я думаю, із-за цього притока. Вікно ніколи не потіло, і морози були, і в нас ось було мінус 12 не так давно. Вікно не потіє, нічого не потіє, конденсата нема. Все отлично. Води набрав раз в день і насипав. Ну і як їх було більше, ми насипали два рази в день, утром і вечором. А зараз е, насипаємо раз в день. І тут, мені кажеться, їх так мало, вже насипаєш. Ну по корму замітно. Боря! По корму замітно, що е, свиней поменшало. Ну зараз поки цих уберемо, у нас же ж виходить цих скільки. Це сюди тільки 22 перегоним. Там із цієї партії 8. І ще опорос Нюркіна і опорос Київлянкіна. І забізянки трошки залишилось. Тобто буде, що кормити. Да? Красно. Ну от такі. Ходять доволі. Вони не знають, що половини їх вже немає. Вони ходять, вони думають, це так і треба. Бачите, які ручні. Попривикали вже до мене. Хтось скаже, тобі їх не жалко. Та якби Навірно, е, не жалко. Я до них отошусь, ну да, воно. Зараз цих не буде, другі такі стануть. Ну як би отак. Воно все так міняється, круговорот. Жаліти, прив'язуватися, ну це ж ми вирощуємо, як курку ви держите чи петушка. Покормили потім чергик сокиркою і в суп. Це те саме, тільки і, е, свинина. Давай, проходь. Тут я показав, зараз підемо туди. Ось, а тут у нас сарай. Диви, і Ліза прям вийти хоче. Отут у нас сарай. Е, оце зараз виходимо управляється, от допустим, іду я. Саме хуже це отут убирати. І постійно треба убирати. Три рази, а то чотири в день, тому що вони грязні стають і стир, і опілки сипемо, все одно вони грязні, бо міста мало і не щелеві. Так само півбіди в здоровому сараї. Просторно, чергик, чергик, чергик, поубирався. А тут, як наче, сарая немає, якщо скажи Вік. Самі по собі ростуть. Ну так, як самі по собі ростуть. Ну що, підсоединив шлангу, мені тяжело. Люба погода, підсоединив, нажав кнопочку, підождав, скрутив, повісив раз раз в день. Да і приніс е, відро два насипав і утром і вечором. Все, тут взагалі, ну от насчет цього сараю, як наче їх немає. А це я зараз сюди перегоню нову партію 22. Як наче їх ну, тут і не буде в мене. Я більше беру за за количество в том здоровом сарае, бо там надо чистить, убирать. Тут, конечно, хорошо. От так постепенно зробимо ангар, куди зернову групу, потім е, зробимо все для кормів. Потім, е, я думаю, планую, якщо все нормально буде, е, заведу додому, щоб була електрика 380. І потім вже буду далі е, рішати ці всі моменти по кормоцеху, щоб був кормоцех. Кнопки понажимав, бік-бік-бік, все розсипав. Ну, к примеру, це такі плани. І також, ну, все не буду казати, ну багато планів всяких, ще багато чого робити, да, бо ще зробимо. ого-го. Єдине, що це з тюленями. Е, Борки, Аськи не не повезло, тому що всі голови заказані. Заказані, Боря, я тобі скажу по секрету, 7 голов на даний момент. Так що не розстраюйся сильно. А потім вже і тобі буде. Ну вони вже так ото вибирають на м'ясо, вони не реагують. Раніше бігали, там ми, е, та зараз вже так. Пойдемте по цим тепер. <coughs> Оце ж мені, хто е, перший раз на каналі, оцих мені треба перегнати, отих вирізати, а цих перегнати туди. Оці переганяються. От туди, вон, там є дверка. І я їх туди всі в дверку і вони вже там на откормі. Ось а тут самий поганий сарай. Їх набито, тісно. І кстати, ось такий є у нас тяпачка. І неї вбираємо. По цим, друзі, що ми зробили? Ми з вікою прокололи оці дві клітки і вірмектін від глиста. І ось вони ще навіть і намічені. Це я сам ну, модохався, звісно, колоть їх. У мене нема спеціального шприця. Ну, поколов. Оці дві клітки. Ці ще ні, не колов. Я їх перед цим глистогонив порошком. Ну а це взяв е, проколовий вірмектін. І я вам скажу, ми замітили, що тут перестали кашлять поросята кашляли тільки в цих двох клітках. А тут не кашляв, але ну, я все одно їх проколю. Усіх проколю просто якби не зразу. Ось дивіться, чим тут погано? Тут треба постійно убирати. Тікай, зараз їм її їсти треба нести. Дай, дай, дай. Оце отак от. Постоянно треба отак ось чистити. Давай. І потім оце, що ми тут вичищаємо, так три рази в день. А тут маленький, тут чистить особо, ну ще й рано. Ось маленький, зараз я дивлюсь, хтось запоносив, вон, бачите, ось. Це вони тільки у нас після йома. Хтось запоносив. Будемо дивитися, наблюдати, будемо з цим боротися. Це я вже привик, це як єстественно. Ось тут убрав, тут убрав. А вечором, як ми вже уходимо, я ще вечором сьогодні уберу, а потім посиплю їм опілочки і все. Ось дивіться, їм тут просто міста мало. Ось оцим. Їм вже навіть відходить нікуди. Тікай. Давай, давай, давай. Давай. чекай, чекай. Чекай, чекай. Ось, а так постійно три рази в день. Утром, в обід і вечір, а буває навіть чотири рази в день. Ну Їм тісно тут, а вони вже тут друг на другі сидять. Їм тут тіснота. А взагалі, якщо б у мене були щільові поли свободні, їх вже б давно можна було б туди на щільові кидати. Вот так. І сюди. Вони ще діло в тому, що е, ростуть, ростуть дуже хорошо. І відповідно, чого вони ростуть, бо їдять. Їдять хорошо, їдять багато. Ростуть. І відходів теж багато. А їх запустив всіх на щільові, все, насипай тільки корм і включай воду. Щільовий пол, звісно, ну коли це в мене такі грязні вони були. Ніколи, а тут на щільових це таке такого вже не буде. Да? Вчора бігали, тут виживали. Оце, хто хоче почати, питають мені вигодно чи не вигодно займатися. Я вам скажу вигодно, ну тільки виходить робити постійно треба. Ну, года два повкалувати, дільно Ні, ну поки стартанеш, да, поки наб'єш клієнтів, там теси, оці всі тонкості, нюанси. Годіка два наработати усе і потім як в'їдеш уже в цю всю систему, то, звісно, вигодно. А як я тільки думаю, починати вигодно чи не вигодно. Ну, якщо тільки починати, то, звісно, воно не вигодно. Починати не вигодно. Починати, е, поки воно время здорове треба, тяжело це все треба робити, трудитися, крутитися, якщо ще свиноматки, опороси теж свого роду переживаєш за них, волнуєшся за цих поросят, як їх придавить, чи те, чи те. Ну, Вже як проходить время, я вже не так болезненно відношусь, придавила поросят чи не придавила. Вже воно як естественний відбор. Я розумію, що а, придавило. Ну, значить, так должно бути. Да, воно буває там, коли зараза придавила. Ну, вже так не реагуєш. Звісно, раніше для мене було о, скільки так багато поголов'я, а зараз все обично. А раніше я починав не так давно, три з половиною года назад я починав купив двох свинок і два кабанчика. Два кабанчика обрав на м'ясо, а двох свинок покривав з них поросята і отак пішло-поїхало, поки в'їхав усе. Поки сам не в'їдеш, е, толком нічого і не поймеш. Самому треба в'їжджати. І також відсюди теж туди перегонимо. Тут все білим, вимиваємо, все очищаємо, продезінфіцируємо звістю. І все. І будемо сюди нову партію запускати, ландрасу і від київлянки забирати. І потім їх у здоровий сарай. Це барашкини? Ні, це не барашкини, це машкини. Оце, оце. І ось оце, це один виводок, 16 штук, від одної свиноматки, а родила вона 20 чи 21. А це з другої, ну половина тут, а половина в верхньому сараї. Вони ж менші на 9 днів чи на 10. А це обізянкини, вони е, тільки після йома. Вони ще особо не їдять, води не п'ють, ну таке щось. І ще хтось поносить. Ось, тільки убрав, от при вас, поки стою базікою. Уже хтось он понавалював и опять. Надо опять убирать. О, а тут вообще он уже куча цілі. Ось покажи, тільки убрал. Вот я кажу, что если хорошие свині, они хорошо їдять. А хорошо їдять, соответственно, хорошо и ходят в туалет. О, уже опять. Ну я чи хтось скажет, ой, ты чистишь там навоз. Не, не навоз я чистю, я чищу деньги. Здорові деньги. Оце я як чищу, я думаю, о, ще гроші, оп, і ще гроші, і ще гроші. А так. Ви не думаєте, о, я піду чистити навоз. Ні, піду гроші шкребти лопати. А так, думаєте, воно легше тоді чиститься. Ну, а так, звісно, непогані. Це поросятам у нас <clears throat> третій місяць. Цим 2,5, по-моєму, чи трошки більше, так? Да? А цим 2 і 10 днів. Ну, щось таке. Коротше, в них різниця 9-10 суток, ну трьох місяців нема. Два з половиною, або трошки більше, або трошки менше. Ну хороші, вже його не піднімеш, ось дивіться. Це, я маю в виду, в два місяці вони не були 20 кг і 25 Вони всі були більше. Я вже не тягав, тому що кожен день натягуюся цих туш. Всього. И сейчас вам покажу, як я насипаю їм корм. Корм теж треба насипати їм. Ну, цим то можна раз в день насипати у них бункер, а так везде кориця, насипати треба. Буває два рази, а буває три рази насипати, по-разному. Зараз покажу, як насипаємо. Кич, кич, кич. Так. Ай. так. І ще потім, як уберемо, вони ще поїдять. На ніч ще насиплю їм. Світ ми тут виключаємо на ніч. Вони без світа. Потім сюди заходжу. Дивлюся. Що тут? В кормушці тут є. А ну, давай. А що сталося? Сюди. І все. Бачите, як погано, як маленькі клеточки. Їх вроді би небагато ось тут. 5 штук, а клетка маленька. Ну так, да, вони вже здоровенькі. ось. Таке як і Подивись, сусідні, вони маленькі, їх хватає, виростуть не хватає. Так, да, ось дивіться, ось. 30 там 7 днів, а ось гляньте, 2,5 місяця. 60, 70 днів. Ну так, 70 днів. Ну ці все одно ті такі не будуть. Як осінні. Та ну це різні свиноматки. Ну за що ми балакаємо? Якщо свиноматки, ефки у мене машка і барашка, то є їхні мами, ну вони не по 300 і не по 400 кілограм. Вони більше. Вона взагалі друга свиня. Це ну, в мене таких свиней не було здорових. У мене нюрка здорова. І, Якщо вона перед опоросом, вона кіл 400 може більше. Ці після опороса, і то вони більше, вони длинні, вони ну, взагалі другі свині. Ось що таке хороше. І опять же, ж, е, як знаєте, От свиноматки F1. F1 треба ще пошукати. Е, мені ось дзвонив не так давно, не знаю, буде він дивитися цей ролик чи ні. Ну, Може так довго не подивиться, що іменно затяжний такий. Дзвонив чоловік, вони з кумом купили F1 по об'явленню. Ті, що об'явлення, я не знаю, хто іменно. От е, F1 з доставкою на дом, там грав по 10, по 20 штук. Продають, ходять об'явлення. Він і ціну казав, ну ціна там не маленька за штуку. І от вони брали ефок, отаких от примерно, е, ну такого примерно десь габарита, отаких ефок брали. Покрили ефок і каже, народилось по 5, по 3, по 2 порося, то красні жопи. Я маю в виду пів порося красного, пів білого, то з чорними п'ятнами, то з білими, то морда біла, воно риже. Тобто таке все понароджувалося. То такі ефки. І таких мені, знаєте, скільки раз людей дзвонило за іменно за породу F1, що вони купили ефки, а поросята усі е, не ефки. Ну, тобто, е, щоб брати ефку, треба розуміти, де її брати. Беріть десь, хто там надумав, у провірених комплексах, там, де є якісь гарантії, є якісь е, у вас знакомства і так далі. А не так, що Е, де угодно, аби по об'явленню. По об'явленню, де не глянеш і дюрок, і крупнобіла. А крупнобіла, де вони взяли бабушка з дідушкою чисту крупну білу. Ну вони її називають крупнобіла, бо вона крупна і біла цвітом. Ну це ж взагалі не те. Я маю в виду, що треба насчет усього дуже тщательно ну, узнавати, провіряти, бо це не шутки. Ви морочитесь, кормите, кормите. Допустимо, якщо це на свої сина откорм, то да, пів біди. А якщо на свиноматку, кормите, кормите, піднялись, покрили, все. А вона ну не ефка. як? І таке ж буває. Тому треба бути більш-менш увереним. І брати у тих людей, які конкретно ви знаєте, а не так, що по об'явленню. Коротше, отак, друзі. Ну, а я зараз буду сюди вести тачку. І в тачку це все собираю в тачку і їду з тачкою здорового ще набираю і вивозю на храніння. Ну так. Ну а тепер же ж виходить вже слідуючий ролик про цих зніму, ну вже як буду їх доубирати, вже як останеться 4, що вже е, останнього буду убирати в цьому году, то тоді я вам покажу, зніму ролик. Да? Ні, ну що осталось? Ну все одно ж. І потім вернемося до ангара, вже займемося конкретно ангаром. А що тут? Ферми поварені, ці он кинемо, перемички, почнемо кришу укривати. Потім потихоньку стіни зашивати. Саме головне, що каркас вже стоїть, фундаменти, все чітко, все як полагається. І саме головне, що я його почав, а не так. Та хай на слідчий, та якщо б я його не почав. А так уже все є, тільки обший, грубо говоря, і все. Так і є. Там я ще там пшеницю навіть не брав, а там скільки у нас 15 тонн, да? чи 18. Туди ми навіть і не тут пакетики кидаю там на вході, щоб ми ж. І ще ми не все, не всю пшеницю забрали з гаража. Там у нас 6 чи 7 бігбегів. І тут ще весь склад забитий теж бігбегом. Ну, ще багато коротше, кормів. Я думаю, ми за цей год, мабуть, не викормимо його так? Да? Я думаю, ні ще останеться тонн 10, мабуть, на наступний год, а може і більше. Так що то так. Друзі, всім спасибо за внимание. Все, в курсі вас держу, по тюленям розказую, показую, по поросятам. Як будемо їх переганяти, теж вам покажу. Як будемо викачувати, теж покажу. Спасибо за внимание. Не забувайте ставити хвостики вверх і підписуватися. Все, всім пока.